बसमीम असल फ्रेंड मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पबजी जो है वो जो टेम्परेली पाकिस्तान के अंदर बैन हुई हुई है जब तक वो टेम्परेली बैन है तब तक आप उसको कैसे प्ले कर सकते हैं कैसे रन कर सकते हैं तो ये इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो असल में जो नौ जुलाई जो है तब इसकी हेयरिंग है तब असल में इसका फैसला आएगा कि ये कम्प्लीटली बैन होगी या नई बैन होगी तब तक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे प्ले कर सकते हैं और मैं 100 परसेंट प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में आप कैसे इसको प्ले कर सकते हैं और डेस्कटॉप में आप कैसे इसको प्ले कर सकते हैं मैं ये कंप्लीट आपको शो करवाऊँगा प्रूफ शो करवाऊँगा और जब ये आ जाएगा 9 जुलाई के बाद ये गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन आ जाएगा फैसला आ जाएगा देन तो हमें जो गवर्नमेंट है उसी के साथ चलना है उन्हीं का डिसीजन लेना है अगर वो कम्प्लीटली बैन करते हैं तब तो इसको इस चीज़ को छोड़ना है हमें तब तक के लिए लोग मतलब जो इसके कह लें कि जिनको एडिक्शन है वो मरे जा रहे हैं तो वो क्या करें वो कैसे प्ले करें तो ये मैं आज आपको कम्प्लीटली तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये शो करवाऊँगा कि मोबाइल के अंदर विदाउट वीपीएन ये लोड ही होती रहती है नहीं चलती ये मैं रन की है मोबाइल के अंदर ये मैं आपको दिखाता हूँ ये लोड हो गई है मगर ये लोडिंग प्रोसेस के अंदर ही रहेगी ये देखिए ये लोड हो रही है पहले मैं ये दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको वीपीएन के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि ये प्ले हो गई है अभी ये नहीं प्ले होगी ये देखिए ये लोडिंग के प्रोसेस के अंदर ही रहेगी ये ऐसे लोडिंग के प्रोसेस के अंदर ही रहेगी इसलिए है कि पीटीए ने पाकिस्तान के जो सर्वर्स हैं उसको बैन किया हुआ ब्लॉक किया हुआ उसको तो इसका सोलूशन जो है वो हम किसी दूसरे कंट्री का सर्वर यूज़ करेंगे थ्रू वी तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐप आपने इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल के अंदर और डेस्कटॉप का मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इसी वीडियो में तो फ्रेंड आपने अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है मोबाइल में तो वहाँ लिखना है वी पी एन फ्री तो ये लिख के आपने वीपीएन फ्री में ये लिखा है और नीचे आपने स्क्रॉल करना है नीचे आ जाना है आपने ये मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आते जाना है ये वाली ये V P N free better net hotspot VPN private browser ये ऐप जो है ना ये फ्री है ये ये कह लेंगे प्रीमियम भी है इसका मगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपने डिस्कनेक्ट रख ली है ये बेशक आप दस दिन भी इसको डिस्कनेक्ट रखेंगे तो ये आपका सर्वर चेंज करके आपकी जो है गेम है उसको रन करेगी तो ये बिल्कुल फ्री है फ्री वाली आपने कनेक्ट करनी है इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ तो फ्रेंड हमारा ये वीपीएन जो है ये डाउनलोड हो गया इंस्टॉल हो गया अब हमने इसको करना है ओपन ये देखें ओपन में मैं करता हूँ इसको क्लिक ये देखें ओपन में मैंने इसको किया क्लिक तो ये लोड हो जाएगा इसके अंदर सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना सिंपल हमने कनेक्ट पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर देना है ये सारी ऐड है इनकी इसको ऊपर से वो जहाँ से एक कट लगा हुआ है बंद कर देना है हमें नहीं चाहिए प्रीमियम वर्जन हमारा फ्री से काम होएगा तो ये सिंपल आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसको ये नीचे आपने करना है लेट्स डू इट तो ये ऑफ है तो इसको आपने जाकर कराना है ऑन ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ उस पर आप क्लिक किया तो ये ऊपर बैटर नेट इसको ये देखिए ऑन कर दिया और दोबारा हमने इस पर क्लिक किया कनेक्ट पे और इसको ओके कर देना है हमने ये परमिशन दे देनी है तो ये कनेक्ट ये देखिए ये कनेक्ट हो गया अब ये बेशक दस दिन इसको चलाएं अब मैं आपको गेम जो है वो रन करके दिखाता हूँ इसके नीचे फेंक के कि वो देखना एक एक मिनट में लोड हो जानी है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं इंस्टॉल की ये देखिए ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब लोडिंग के प्रोसेस पे नहीं अड़ेगी ये देखिए ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये देखिए ये लोड हो रही है और ये देखिए ये लोडिंग के बाद मैं अभी आपको शो करवाता हूँ అదలా ఇంటర్‌ఫేస్ ఆజాయగా విపిన్ కే బగైర్ జో హనా వో ఉసి ప్రాసెస్ మే లోడింగ్ కే ప్రాసెస్ మే లగి రహతే హబ్ మే యే కర్తా హూ ప్లే గేమ్ తో యే దేఖనా అబి యే విపిన్ జో హనా క్యుకి హమ్నే యే విపిన్ కా కామ్ యే హోతా హై కే సర్వర్ కో జో ఐపీ అడ్రెస్ హై ఉస్కో చేంజ్ కర్ దేనా పహలే పాకిస్తాన్ మే థా తో యే బన్ హై తో అబి ఉస్నే కিসি ఔర్ కంట్రీ కా కర్ దియే దేఖియే కే గేమ్ లోడ్ హో రి హై అబి ఏ ఫైల్ లోడ్ హో రహ హై యే దేఖియే యేనే गेम लोड हो गया ये लो बेस्ट हो गया ये मेरा नाम भी नीचे आ रहा है जो जिससे मैं लॉगिन हुआ हुआ तो फ्रेंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये प्ले करनी है डेस्कटॉप पे अपने पीसी पे लैपटॉप पे तो आपने क्या करना है आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर दे लेक्स फोर्ड मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र तो आपने उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर एक एक्सटेंशन जो है वी ऐड करनी है उसका नाम है जैन मैट लेट्स वो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये क्रोम के लिए अगर आप सफारी यूज़ कर रहे हैं आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं whatever you are using कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपने फिर सर्च करनी है दिन मैट फॉर क्रोम मैं ये क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक्सटेंशन जो है ना ब्राउज़र में ये आपने वी ब्राउज़र के अंदर ऐड कर लेना है मैं ये पहले भी ऐड किया हुआ है ये वाला मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये देखिए रिमूव फ्रॉम क्रोम अगर ये मैं पहले ऐड ना किया होता तो इसने मुझे कहना था ऐड टू क्रोम तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इंस्टॉल इसको कर लेना था इंस्टॉल करने के बाद ऐसे आपका ये आइकॉन जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आइकॉन आपका आ जाना है तो जब आपने प्ले करनी है गेम तो आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है ये यहाँ पे बटन आना ऑन का आपने सिंपल इसको ऑन कर लेना है फ्रेंड अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे टिप आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़